día, compañeiras e compañeiros. Meu nome é Miguel e son un dos 18.000 traballadores do metal da provincia da Coruña que están a padecer o secuestro do convenio, do noso convenio colectivo. Teño a honra de representar a CIGA na mesa de negociación do convenio e de ser hoxe aquí o portavoz de todos os compañeiros e compañeiras do metal organizados na CIGA Industria. O que teño que contarvos hoxe aquí non é máis que outros moitos conflitos que están candentes na rúa allá doxe sempre da man do noso sindicato. Porque no metal temolo claro, nós somos o sindicato e o sindicato somos nós. Porque ao contrario que en outras organizacións non houbo ni unha soa decisión que se tomase ao respecto en este convenio que non seía do conxunto dos traballadores e traballadoras. Porque para nós o asamblearismo non é unha palabra vacía de contidos, senón que é o noso día a día na acción sindical desenvolvida. E van xa aló máis de dos anos dende que supostamente deu inicio a negociación do convenio do metal. E digo supostamente a propósito, xa que desde que se constituiu a mesa alá no ano 2019 ata o día de a patronal nunca tivo unha verdadeira vontade negociadora, facendo sempre, sempre, sempre o iso dos xordos a nosa reivindicacións. E tal foi que así, que a finais do ano pasado, dende a CIGA, iniciamos en solitario o camiño da movilización concentración de delegados e delegadas, movilizacións comarcais, manifestacións provinciais e un longo etcétera de iniciativas, tendo sempre presente que só a través da loita poderíamos conseguir un convenio digno. Desde o sector do metal tivemos claro que xa estaba ben, que xa estaba ben de que esta patronal se rira de nós. Tivemoslo claro no ano 2017, e tivemoslo claro fai apenas dous meses. Tamén é certo, hai que descartar, eh, destacar que non é casualidade, que dende que a CIGA é maioritaria na mesa do convenio do metal, o convenio do metal da Coruña é un convenio que se defende na rúa e non nos despachos. Temos claro tamén que durante todos estes anos, mentras empresas do metal se enriquecían especulando coa suba dos prezos a conta do noso traballo, nós cada día somos máis pobres. Así, no mes de abril, as asambleas abertas de traballadores e traballadoras convocadas pola CIGA decidimos poñer a andar a convocatoria de folga, con unha única pero firme convicción, só ou acompañados. O metal tiña que parar para evitar que apodrecera definitivamente o noso convenio. É como, é como, é como a folga, como a nosa mellor ferramenta de loita, poder acabar un convenio digno. Un convenio digno con dúas claras liñas vermellas rematar dunha vez por todas ca precariedade dos compañeiros das contratas a través do dereito á subrogación e garantir, e garantir o noso poder adquisitivo. Porque se os prezos da vida se suben, os nosos salarios tamén teñen que subir. Fixémonos saber a todo o mundo, os compañeiros e compañeiras do metal organizados na CIGA íamos a folga. Varios foron os aspectos e reticencias, pero o resto das organizacións sindicais na mesa do convenio, UGT e Comisión Sobreira, non lle quedou máis remedio que sumarse a esta folga. Porque eles tamén foron conscientes de que esta folga non é un capricho da CIGA, que o camiño da folga non é un camiño escollido por os traballadores e as traballadoras, que o camiño da folga é o camiño que nos impuxo esta patronal. E ante esta testitura, os traballadores só tivemos dúas opcións. Ou achantar cos plantexamentos da patronal e recortar o noso convenio ou pelexar para defendelo. Nós sempre o tivemos claro. Estamos fartos de berralo en cada unha das movilizacións as que asistimos, que non son poucas. A loita é o único camiño. Compañeiros e compañeiras, é así como levamos sete exitosas xornadas de folga adiante, con un paro incuestionable en todo o sector. E así tamén iremos outros tres días de folga no final do mes de xuño, e aos que pagan falta nas vindeiras datas, porque ou hai mobilización e loita ou non hai convenio. É porque ou hai convenio digno ou nos van a seguir tendo de frente como dixen antes, só o acompañados. Na a ninguén se lle pase pola cabeza que a patronal poida gañarnos esta batalla, porque nós témolo moi claro. Non pode haber un convenio digno se non hai movilización. Obrigado.